Un saludo, Samir con todos ustedes. En el día de hoy nosotros vamos a estar viendo lo que son las ecuaciones de primer grado. Se le llama ecuaciones lineales o de primer grado porque su máximo grado es el 1. Aquí tenemos x elevado a la 1, x elevado a la 1, x elevado a la 1 y x elevado a la 1. Si tuvieran x al cuadrado, x al cubo, entonces serían ya ecuaciones cuadráticas, ecuaciones cúbicas o de tercer grado, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a estar revisando lo que son las ecuaciones lineales o de primer grado. Una ecuación es una igualdad de dos o más expresiones. Aquí tenemos dos expresiones que están igualadas. Me dice qué número sumado más 6 me daría como resultado 10. Entonces x tiene un valor de 4. x es igual a 4 porque 4 más 6 es igual a 10. Aquí tenemos otra igualdad donde tenemos qué número le quitamos 3, tendremos como resultado el 8 sería 11. X es igual a 11 porque 11 menos 3 es igual a 8. De este lado tenemos otro tipo de igualdad. ¿Qué número multiplicado por el 2 me daría 14? X es igual a 7 porque 2 multiplicado por 7 es igual a 14. Y aquí tenemos qué número multiplicado por 4, le sumamos 1, nos dará como resultado el 9 x aquí tiene un valor de 2. ¿Por qué? Porque 4 por 2 es igual a 8 y le sumamos 1 es igual a 9. En el siguiente ejercicio vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones simples o ecuaciones lineales. Se le llama ecuaciones lineales porque su grado mayor es el 1. Fíjense que aquí solamente vemos x elevado a la 1, x elevado a la 1, x elevado a la 1. No tenemos ninguna x que esté elevado ni a la 2, ni a la 3. Entonces, por eso le llamamos ecuaciones simples, ecuaciones lineales. Entonces, el primer paso al momento de resolver una ecuación es, vamos a unir todas las variables de un solo lado y todos los números de otro lado. Aquí tenemos que del lado izquierdo del signo de igual tenemos 5 y del lado derecho del signo de igual tenemos 8x menos 15. Entonces vamos a copiar 5x, se queda igual con el mismo signo porque ya está del lado izquierdo. Ahora vamos a traer ese 8x para este lado y tendríamos menos 8x. Siempre que movamos un término de un miembro hacia otro le cambiamos su signo. Por eso está menos 8x igual a menos 15. Se queda menos 15 porque ya está del lado derecho, no los hemos movido. Entonces ahora tenemos 5x menos 8x nos va a dar un valor de menos 3x igual a menos 15. Ahora, para nosotros saber el valor de la variable x, tenemos que dividir entre menos 3 aquí y menos 3 aquí. Se me va el menos 3 con el menos 3 y me queda x sola igual a 15 dividido sobre 3 igual a 5 positivo, porque menos entre menos me da más. Y ahí está el resultado de la variable x igual a 5. En el próximo ejercicio tenemos también dos miembros, tenemos 10x de este lado, 5x aquí, 6 y 5. Vamos a traer este 10x para este lado, o sea que tendremos 5x menos 10x igual a 5, que ya está de ese lado, no lo cambiamos de signo, se queda igual. Y el 6, como está de este lado, lo llevaremos hacia allá, entonces será menos 6 entonces ahora tenemos 5x menos 10 es una resta. 10 me quitan 5 es igual a 5 y 5 negativo porque la cantidad mayor es el 10. Entonces ahora 6 me quitan 5 es igual a 1 y se pone negativo porque la cantidad mayor es el, 6. Entonces ahora dividimos entre menos 5 aquí y menos 5 de este lado. Se me va ese menos 5 con ese 5 y me queda x ahora igual a menos entre menos es más un quinto. Y ahí está el resultado de la ecuación. Así se resuelven ecuaciones lineales de primer grado.